ただきますで今日は札幌濃厚味噌生麺食べていきます最近ラーメン好きなんですよねではいただきます うんあまずでニンニクうめえ ラーメンとさ、ニンニクってなんでこんなに合うんだろうね。ネギも入れるけど、その前に卵をいただきます。 ターもいたんですよ。そしたらね、99%の人がマスクしてるんですよ。俺はたまたまマスク持ってくるの忘れて、わー、これ申し訳ないなとか思いながらも、自分も怖いなと思って、帰って早速マスクを用意しましたけど、 やっぱ今はそんだけみんな考えてるんでしょうねなんでこんな感染してくんだろうな 忘れ一瞬くい前俺あの某国の公式シーンを機関車トーマスで動画流して、そしたらね、それから1年近く謎の国の、不明の国からの主張っていうのがあったんですよ。 その面の国っていうのは某国ですけどね譜面な 今はね、もうそういう表示はないですけどね。ビビりますよ。不明の国と言われたらじさ、 感染といえばですね、上手中に高熱が出て、だるくてだるくてしょうがなくなって、インフルエンザだなと思ってたんだけど、そういう時に仕事が入って、今はインフルエンザに感染した7日ぐらい自宅で療養っていうことになるそ当時はそんなんなかったんでね ったんですけども、もうだるいし、寒いしね。もっはそれしんわいな の元になるのはニンニクだと思ってる人ニンニクさえ食ってれば元気だという誤った知識が入ってますんでちょっとだるいなとかいう時はもうニンニクをラーメンなんかに山盛りにして入れて食べますよ きなでも好きになったきっかけは当時あの幼稚園ぐらいかなで中学にバスを動かないように古いバスですよ置いてそこでラーメン作ってバスラーメンがあったんですよ 醤油しゃぶだ醤油ラーメがめっちゃうまくしてね記憶に残りましたねその時期に甘いお寿司屋さん行ってエビを初めて食べたんですけどなんだこれはと思いましたねこんな前もあったのかと思いましたよねエビがね香りが良くてルーであるんですけどね もうすごいうまくてもう大好きになった残念なことに今も回転寿司ではねそういうのは味わえないですけど うんうまい一番好きなラーメンは、前回一品のこっちの台なんですけどもね。あれはうまいわ 毎日食べられるとしても忙しそう多分あっちゃうと思うんで1ヶ月に1回ぐらいペースがいいかな まあついた犬名前は山犬というんですけども配置の大好物は食パンなんでしょうもう食パンになったらね崩したようにもう尻尾振ってちゃんとお座りしまってるんでしょうねそれが可愛くてね 一般的なのが煮干しだったんですよね、やつはね。川さ寂しくなっちゃうね。 うまい味噌ラーメンにニンニクって最強だなおい まいニンニクと効くわ会社の近くに出前してくれる食堂があったんですよ 何食べてもうまいんですけどもね僕が好きだったのはオムライスカツカレーラーメンだったんですけども毎日カツカレーとラーメンかオムライスとラーメンかどっちか食べでたんですねそしたら体重がもう一気に増えちゃってそうですよね毎日好きなもの腹いっぱい食ってやそうなりますよねその後は 体重も減ったんですけどこの年になるともうダメですね 会社の同僚に、すごいスモーズみたいな太った人がいたんですけども、その人の昼ご飯はカップラーメンとカップ焼きそばで、カップ焼きそばを主食にカップラーメンをおかずにして食べてましたね。毎日。それやばいんじゃねえのとか言っても、いや、これ俺のもんだから、とか言って俺のもんって、そういう問題じゃないんじゃないのって言ったんですけどね。 高校生の頃ね近所にラーメン屋があったんですよー湯のラーメン食べに行ってたんですけども僕はもう味噌ラーメンやつは醤油ラーメンで、味噌は味噌だけがあるんですけど、味噌バターっていうのがあってね、味噌にバターが浮いてるんです。一度その味噌バターを食べた時に、なんだこれ こんな前もあったのかと思って食べましたけどね確か50円か100円プラスだったんだが金がなかったからね普段は味噌ラーメンばっかり食べてましたけどそんな生活も普通に続けることは無理ですが時々おかんの財布を武装して 繊維戦と引きましたけどねもうこれ今だから言える話なんですけどもすまん母ちゃん金を盗んできたのは俺だバイトできるようになるまでは本当お金なかったですからねバイトといえば大学入ってから日産の 車の工場で、駐機車中の車を決まったブースに止めるっていうのがあるんですよ。前の車と10センチ幅で止めて、横の車とは20センチ幅で止めるっていうんですけども、それをやって、なぜあれは大したもんじゃない。どうってこともないんですけども、それやって、ガードマンやって、その現場監督に、お前毎日聞こえないかって言われて、僕は契約社員なんでって言った。 アルバイトが入って入会でえらい評価を受けてたんですけどねで次は警備会社の社長からうちに来てくれないかとうちの会社で働いてくれて言われていやいやいやまだ大学生ですからその辺のところは辛抱してください待ってくださいっていうごまかしましたけどね何がどうなるかわかんないですけどね したで今日も美味しくいただきましたごちそうさまでした